हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो गूगल शीट को लेकर के बना रहा हूँ और गूगल शीट में खास बात क्या है आइए इसको जानते हैं देखिए यहाँ पर ये गूगल शीट में ओपन कर रहा हूँ तो ये आपको लॉग इन होना है अपने ईमेल आईडी से और नीचे आपको गूगल शीट मिल जाती है तो यहाँ से आप लॉग इन हो जाइएगा या आप सीधा भी सर्च कर सकते हैं तो गूगल शीट आ जाएगी और फिर यहाँ पे ब्लैंक पेज लेकर के फिर हमें काम करना है समस्या ये है कि अगर आपका कोई डेटा एक्सेल पर है मैं आपको दिखाता भी हूँ जैसे यहाँ से अगर मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ तो ये एक्सेल 2021 में ओपन कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे क्लिक कर लिया ये ब्लैंक डेटाबेस हमने ले लिया है ठीक है मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे अब हमको यहाँ पर जो लिखना है ना वो लिखना है हिंदी में अब समस्या क्या है हमारे साथ कि हम अगर हिंदी में लिखते हैं जैसे यहाँ से आ, मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ क्रोती फॉन्ट कर देता हूँ क्रोती फॉन्ट हिंदी लिखने के लिए जनरली यूज होता है अगर आप कृति फॉन्ट की मदद से यहाँ पे हिंदी लिखते हैं जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए ये नाम तो टाइप हो जाएगा हमारा लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि जब इसको आ, मुझे पेस्ट करना होगा कॉपी करके पेस्ट जब मैं करूँगा इसको गूगल शीट पे तो वहाँ पे जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक अदर इंग्लिश ठीक है तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा जूम कर लिया जाए ताकि क्लियरली चीज़ें दिखाई दे अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ तो ये इस फॉर्मेट में आ जाता है अभी प्रॉब्लम बहुत है अगर इस फॉर्मेट में आता है तो हम लिखेंगे कैसे ठीक है गलत हो जाएगा ना एक्सेल से सीधा हमको कॉपी करके उठाना है तो एक्सेल पर तो आपने क्रुति फॉन्ट टाइप कर दिया लेकिन यहाँ पर क्रुति फॉन्ट टाइप करने की जरूरत नहीं आ, आपको एक मैं टूल बताता हूँ गूगल इनपुट टूल ये डाउनलोड कर दीजिए आप ठीक है offline Google input tool download कीजिए और फिर उसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं तो देखिए ये नीचे दिया हुआ है मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है फ्री में डाउनलोड हो जाएगा गूगल पे जाके सर्च कीजिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए और फिर जो भी आप एक्सेल पे लिखेंगे ना तो वो नॉर्मली जैसे लिखते हैं जैसे मैं अपना नाम जैसे लिखता हूं ना वैसे ही लिखूंगा और यहाँ ऊपर डिस्प्ले होने लगेगा देखिए ये जो डिस्प्ले हो रहा है ना बस आपको ये डबल क्लिक कर देना है तो ये आ गया अब जब इसको आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे ना देखिए ये गए और यहां से अब इसको मैं पेस्ट कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा इसको जब पेस्ट करिएगा तो ये जैसे के तैसे आ जाएगा अब ये गूगल शीट है ठीक है इसके पहले ये एक्सेल पे थी यही चीज तो दोनों चीजें बड़ी आसानी से हो जाएंगी एक्सेल का गूगल पे गूगल का एक्सेल पे चला जाएगा लेकिन यही चीज आप क्रूति फॉन्ट पे करना चाहेंगे तो आपको you will be little worried about it कि क्यों नहीं हो रहा है ठीक है तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से कर सकते हैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी ओके